Eugênio também tem um trabalho interessante lá no Gabaú, que é um gigante, né, uma lateral de um prédio, acho que é talvez o grafite mais alto que tem em São Paulo aí, que é uma coisa que eles fizeram muito lá fora, e eu acho que é o primeiro que eles fazem aqui em São Paulo. Quando foi pintado, houve também a apresentação de uns franceses que fizeram um teatro de bonecos infláveis com personagens dele na virada cultural. Foi bem interessante, acho que faz uns dois anos já. Acho que foi em 2009, ah 2009, é 2009.